Katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo ndugu Ado Shaibu amesisitiza kuwepo kwa tume huru ambayo itasaidia kufanyika kwa uchaguzi wa huru na wa haki kwa viongozi waliochaguliwa pamoja na kutaka kuandikwa upya mswada wa sheria ya vyama vya siasa. ACT Wazalendo, shusha tanga, shusha tanga. Safari, safari, safari, safari! Zanzibar mpya, Zanzibar mpya, Zanzibar mpya! Asanteni sana. E, Pemba imeonekana na ujumbe umefika dunia mzima. Watu wameiona Pemba ya zambarau, Pemba ya ACT Wazalendo. Sasa ndugu zangu, nimepandishwa ili niweze kuwaleta viongozi wakuu waliosalia waweze kuwasilisha hotuba zao, lakini kabla sijawaleta, na mimi nitasema machache. Hivi karibuni niliojiwa na kituo kimoja cha televisheni na wakataka maoni yangu, ninaonaje hali ya Zanzibar kisiasa kuelekea mwaka elfu mbili na ishirini na tano nikawaeleza bila kupepesa macho kwamba ninavyoiona hali itakuwa hakuna mwaka rahisi, hakuna mwaka mwepesi kwetu sisi ACT Wazalendo kushinda uchaguzi kama mwaka 2025 na yale niliyoyasema kwenye televisheni ile. Nayarudia hapa leo Tibirinzi, hakuna mwaka rahisi kama kumsukuma mlevi. Ushindi wetu utakuwa rahisi kama elfu mbili na ishirini na tano. Na maneno yangu yanazidi kupata nguvu. Juzi nimemsikia msemaji wa serikali wa Zanzibar anatoa taarifa juu ya shughuli anazozifanya rais wa Zanzibar, lakini shughuli zenyewe ni zipi? Kuna watu wana mgogoro wa vyumba viwili, fulani anagombania chumba na fulani, fulani anagombania nyumba na fulani. Mheshimiwa Rais akakaa kitako baada ya kupitia mafaili hayo amemgawia chumba fulani. Hii ni dalili ya kiongozi aliyekosa maono, kiongozi asiyejua mambo ambayo ni presidential, ni ya kiraisi, kiongozi anayepaswa kuiwazia Zanzibar kama kituo kikuu cha biashara Afrika Mashariki na Kati hawezi kuwa kiongozi anayetatua mgogoro wa vyumba viwili. Sasa kumwondosha huyu itakuwa ni kazi nyepesi sana, kama alivyosema ndugu Mazurui, tuendelee kujipanga, tuendelee kujenga chama chetu, lakini kubwa zaidi, sisi viongozi wenu kwa kushirikiana na nyinyi, tunao pia wajibu wa kupigania mabadiliko ya msingi katika uendeshaji wa siasa za nchi yetu, na nataka kuwahakikishieni viongozi wenu hatulali, tunapambana usiku na mchana kuhakikisha kwamba tunakwenda katika uchaguzi wa serikali za mitaa kwa upande wa Tanganyika elfu mbili na ishirini na nne na uchaguzi mkuu kwa upande wa pande zote mbili za muungano chaguzi ziwe huru, za haki na za kuaminika. Na viongozi wenu, tumekwisha fanya kazi kubwa katika miaka miwili hii baada ya uchaguzi mkuu. Tumeshiriki mazungumzo mbalimbali na tumekwenda kwenye mazungumzo tukiwa na hoja madhubuti Tumeziweka hoja zetu mezani na kwenye kila eneo, iwe eneo la katiba mpya, iwe eneo la tume huru ya uchaguzi, iwe eneo la mageuzi ya vikosi vya ulinzi na usalama, iwe eneo la mageuzi ya tasnia ya kisiasa kwa ujumla wake, ACT Wazalendo ndiyo inayoongoza kwa hoja madhubuti. Mfano kwenye katiba mpya ACT Wazalendo tumeweka wazi kwamba nchi hii ili ikombolewe kisiasa, kiuchumi na kijamii inahitaji katiba mpya. Lakini utofauti wa ACT Wazalendo na wenzetu wenzetu wanaishia kusema na wao wanataka katiba mpya, lakini ACT Wazalendo imekwenda mbele, imechonga barabara, imeonyesha njia, hatua ya kwanza, hatua ya pili, hatua ya tatu, hatua ya nne, mpaka tunapata katiba mpya. Tunaonyesha njia zote na tunayafanya hayo kwa sababu tunafahamu sisi ndiyo tuliosheheni vile vichwa mnavyoviona pale, hakuna linaloshindikana. Wajibu wetu ni kuongoza njia ili wengine wafuate njia hiyo. Kwenye katiba mpya, kwa mfano, sisi tumesema hatua ya kwanza, sheria zilizokuwa zinasimamia mchakato wa katiba mpya sheria ya mabadiliko ya katiba na sheria ya kula ya maoni lazima zifanyiwe mabadiliko, hatua ya kwanza. Lakini pia tumesema tunahitaji muafaka wa kitaifa, kwa sababu kwenye mchakato wa kuandika katiba mpya, mchakato uliokwama mwaka elfu mbili na kumi na nne kulikuwa na mambo yanabishaniwa. Kwa hiyo mambo yale lazima yapatiwe muafaka wa kitaifa. Kwa hiyo tunahitaji mkutano wa kitaifa wa majadiliano kuhusu katiba. Na kwa Wazanzibari, eneo muhimu ni eneo la muungano wa Tanganyika na Zanzibar, au sio? Au sio? Na msimamo wa ACT Wazalendo, muungano tunautaka lakini tunautaka muungano wenye heshima na wenye usawa. Ndio muungano tunaotaka. Tunataka nafasi ya Zanzibar katika muungano huu ionekane, ijulikane, iheshimiwe. Hatua nyingine tumesema tunataka iundwe kamati ya wataalamu itayochakata mawazo haya na kupata rasimu ambayo mwishoni itapigiwa kura ya maoni, na tunataka kura ya maoni isimamiwe na Tume Huru ya Uchaguzi. ndio maana tukasema msimamo wetu ni Tume Huru ya Uchaguzi kuelekea katiba mpya. Tunaelewana? Tunaelewana? Huo ndio tofauti wetu sisi na wao wao wengine watasema wanataka katiba mpya. Hata CCM imesema inataka katiba mpya, na vyama vingine vimesema vinataka katiba mpya. ACT Wazalendo inasema inataka katiba mpya na inaonesha hatua za kupita moja hadi nyingine hadi tunapata katiba mpya. Na mawazo yote haya kuhusu katiba mpya, kuhusu kuandikwa upya kwa sheria ya vyama vya siasa, kuhusu kuandikwa mpya kwa sheria zinazosimamia uchaguzi ili tupate tume huru ya uchaguzi. Na mawazo kwenye kila eneo tumeyachambua vizuri na tumeyawasilisha kwenye kikosi kazi, na kwa sehemu kubwa mawazo chanya yaliyopo kwenye kikosi kazi wamechukua mawazo ya ACT Wazalendo. Sasa kauli yetu ni ipi? Tayari tumeshajadiliana, tunachokitaka tumeshakisema. Tunataka sasa kalenda ya utekelezaji. Tunataka serikali iweke bayana ni lini itapeleka bungeni muswada wa kuandikwa upya kwa sheria zinazosimamia uchaguzi bara na Zanzibar. Tunataka iwe bayana, tunataka serikali iweke bayana ni lini itapeleka bungeni muswada wa kuandikwa upya kwa sheria ya vyama vya siasa. Tunataka kalenda ya utekelezaji. Na kwa upande wa Zanzibar, kazi hiyo tuliyoifanya kwenye Jamhuri ya Muungano imefanywa pia hapa Zanzibar. Ilipoundwa kikosi kazi cha Zanzibar, tukampeleka ndugu Jusa, wao wengi Jusa moja, tukapeleka hoja zetu na hoja hizi ziko mezani kwa Rais Mwinyi. Tunataka sasa utekelezaji wa hoja zile, na tumepeleka mambo mengi sana, lakini katika kuhitimisha, nataka kuwahakikishia Wazanzibari juu ya mambo mawili nyeti sana. La kwanza, sisi viongozi wenu hatutakubali abadani asilani kwamba uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano ufanyike ikiwepo kula ya mapema. Hatutakubali kabisa, na tutapambana kuhakikisha kwamba kula ya mapema inafutwa na haitumiki kwenye uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano au nyie mnaitaka kula mapema? Wasioitaka mikono juu. Wanaosema hatutaki kula mapema, mikono juu. Hamwitaki sio eh? Haya, ujumbe umefika. La pili, nataka kuhakikishia Wazanzibari, viongozi wenu tutapambana kuhakikisha ndugu Faina Ndugu Faina, mkurugenzi wa uchaguzi katika Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ZEC, anaondoka kwenye nafasi ile. Haiwezekani mtu aliyesimamia madhila yote haya, uchafu wote huu katika uchaguzi wa mwaka na elfu mbili na ishirini anarudishwa tena kwenye nafasi yake. Hatutakubali hata kidogo au nyewe mnamtaka Faina? Faina mnamtaka? Basi tuseme mara tatu, Faina aondoke, Faina aondoke, Faina aondoke. Twendeni, Faina tumtaki.